Begoña Otsoa, aurkeztuko digu be, beraien ikastetxeko proiektu bat, artea, bai, urren dezarra, mitologia, eta bizitzaren zikloen artean ibiliko da, Picassoren gernikatik aratago. aurrean. Bueno, arratzan de honden hoi, ni Virginia Bezela, bide bat neukan eginda, lau minuto tardi irauten duena, horrela banekin, ez nintzela, egin Bai, hor atzaldera arte zain kargatzen, blokeatu zaite eskola kordena gailua, eta orduan nator, enpegota pikada. Claro. Carmen posik jadeko zuen. Claro, claro. Zoratzen kontatuko eh? A ber, hau da guk eskolan eh, proiektu garen egiten dugu, disiplina arteko proiektuak. Eta eh, guretzat proiektu dauko gauza onenetariko bat, gauza onasko dauzka, baina bueno, onenetariko bat da, hasi azten garela eta ez dakik sekulabe nun edo nola bukatuko Eta hau da dibidez, horietako bat guretzat gaina sorpresa handia izan dela, eta gaina bueno, oso emozionan da gaude, eta hasi ziren, jo, eske, faina bada, bueno, hasi ginen, e... hau txaputa da, da, benetan, baina, Bueno, ez da ikusten, berdin dio, e, kontatuko dizuet. Hasi ginen, e, lastima irudia, lantzen eh, elezarra, kondaira, kalegia, bueno, iruizkontzietan gube hau izkutxatatara bateratu atxertatuta daukagu proiektuan, Eta hortan e, ari ginela, ba, karo, ikaslekin lan zen eta e, eh, berai okurritu zitzaien, ero konturatu ziren, ekosistema oso berezi bat agertzen dela kondaira horietan. Beti dira, baso ederrak, urgarbia, erreka eta e, ba, bueno, horrela lan zen, hortik abiatuz lan duen ekosistema, eta horren, e, ez dakit, bere ganero e, jakimia handiagoa sortu, zio, sortu zuen lamiak. Eta orduan hasi pues bueno, lamiek e, eh, nun agertzen diren, zeintzu da daukaten, inguruan zer daukaten, eta e, beraien horrengo pausoa izan zaila, baina hauek erreketan eta bizi ziren baina ze erreka eta gaur egun daukagun errekak nolakoak dire, eta bertan bergaran ze erreka da, eta bat. Eta orduan sortu zen galdera, ea gaur egungo, go... danak dakigu e, pertsonai mitologikoak direla, ez? Baina, bueno, joku horretan sartuta, ea gaur egungo erreketan gai izango ziren bizitzeko lamiek. Eta orduan e, hortik pixka garatuz, ba, karo, gu plastika bebai, plastika edo hortan txertatuta daukagu, eta orduan e, konturatu ginen, hasi ziren lamiak marrasten, ezekiten e, lamiaren gorputza nola marrastu, orduan arteko espezialistaren bat behar genula, e, ba, pixkatu hori bideratzen, ero, Eta bueno, e, Euskal Herriko Unibertsitateko artikertuz e, taldeko da ikerketat e, talde bat, ba bueno, arte derran e, aditua dan e, bat etorri zitzaigun eskolara eta orduan hori da pena, ez direla ikusten, bueno, hemen imaginatu, claro, baina en fin. Eta orduan, e, ekarri zizkigun irudiez berdinak, eta orduan bera planteatzen zauen e, guk nahi genuen artea lotu, ez plastika bizik artea, baina lotu salaketa ekologikoarekin ere bai, ez? Eta etorkizunai begira, ba, ze bidero zer proposatzen genuen. Orduen, irakasle honek esan zigun, artista asko eta asko, kompromitituta daudela, eta orduen, horiek horrela planteatzen dutela, ikerketa bat bezala, e, pentsatzen dutela non dagoen arazoa, ze irten bideman, eta gero azten direla pentsatzen, ze teknika erabilero, ze material, eta bueno, ba, guk be, haber, ibilbide berdina egiteko prez gehen eta bueno, pues, ikase guztiako zemozin auta, eta baiet, eta orduan ekarri zizkidun, pues, adibidez, bueno, hemen ikusten da, Fabrice Monteiron irudia, berak lana egiten dau, e, eh, zabortegietatik eta itsasoko zaborra eta jasotzen dau, eta bueno, e, hori e, garbitu egiten dau eta bat, eta horiek erabiliz eh, argazkin bildumak, hau da bilduma oso politxa da profezia, eta orduan, pues, bueno, ditu gero hemen eh, hor e, izkinan ikusten dana beberia da, eta orduan hori asko gustatu zitzaien ikaslei, orke eh, irudikatzen zuten agian lamia salaketa bezala, ba, bueno, errekara jetzia, zaborra jaso, eta posible zala eh, horrekin e, zeo egin. Eta, bueno, gero ekarri zigun bebai, bi Euskaldunak, ipuzkoara gainera biak, eh, bat Ibon berri, ez da ikusten, baina, bueno, be, Ibon egiten da batez ere, eta politika, geografia, bai, lantzen, eta orduan, ba, bueno, urtegiak eta zer suposatzen duten, orduan hori salatzeko, atarate, posizio honetan atara zitun urtegien e, argazki pila, eta jarri zitun, ba, presak egiten dauen e, formarekin, orduan, karo, aurrekoa ikusten zan ez da posible. Bueno, Total, bueno, pues hori, e, eta Cristina Iglesias, eta bueno, beste batzu. Orduan momentu honetan zertan e, gabiltza, pues hortan. E, jarraitzen dugu lantzen, eta orduan honekin, e, aldi berean landu dugu, pues deba ibaian zorlekua, e, deba daño egiten dauen ibilbidea, zerrietatik pasatzen dan, e, ze alturako mendia gauden, e, errekak, ero ibaiak berak, ze oztopo ditun, ze mota jasotzen dan, plastikoa nola gaientzen dan, ba, horti pasatu gara, petroleoa, petrolotik, energia iturrietara, orden energia iturriak bai aztertzen ari dira, eta momentu honetan, gaur bertan egin bilera hortaz hitz egiteko eta proposatzeko, ba, bueno, egingo dugu, pizkat Fabrizio Monteiron egiten duen eh, e, oinarrituz, ba, plastiko plantzau teknika erabiliz, ez jasotako saborra garbitu, eta horrekin egingo zaio lamiai jantzi bat, eta ba, bueno, argazkien eh, erakusketa erraldoi bat egiteko asmoa daukagu, ze horrekin batera egingo duguna da, ibaiak egiten dauen e, ibilbidearen e, maketa bat, eta hortik atera zati bat, bergarati pasatzen danian, ba, gertatzen dan, ze topatzen, duen, e, ze arazo dagoen e, orma jartzeagatik, ze arazo dagoen ez jartzeagatik, ze erabilpen baten zaion ura izati horretan, orduan, ba, bueno, hortze, ez dakit e, itxota ibiliko gara, baina pentsaten dugu ikastortea amaitu baino leno, ba, ordenari, ba, artea nahi dugu, ez plastika, ja pentsaten dugu badala garaia plastika eta artera pasatzeko, eta bueno, hortan gabiltza. Mari Carmen